Staramy się pokazać to, co w pracy historyka niezwykle istotne. E, uczestniczyliście już w warsztatach, teraz spotkacie się na tym obradach e, To także coś ciekawego, jeśli chodzi o warsztat historyka. E, sądzę, że e, każdy z Was w jakiś sposób e, preferuje określoną epokę czy określone zagadnienia. Mam ogromną nadzieję, że w ramach tego, co dzisiaj proponujemy, każdy z Was znajdzie coś nie żegnam się, mam nadzieję, że spotkamy się z taką częścią spośród Was w październiku 2016 roku. 23 października na Wydziale Humanistycznym miał miejsce Dzień Historyka. To już siódma edycja tego wydarzenia. Po raz pierwszy zorganizowany został w 2009 roku. Od tego momentu na stałe zagościł w kalendarzu UMCS-u na rynku jako komercyjny produkt. Tutaj na UMCS-ie w 2011 roku ukończyłem studia e, magisterskie, jestem magisterem historii, teraz jestem doktorantem historii i to była moja praca dyplomowa. Moja obrona wyglądała w ten sposób, że poszedłem z grupą planszową i razem z komisją rozegrałem jedną rundę tej partii. I miałem potem pytanie, a dlaczego ten ród? Dlaczego ta karta? Dlaczego to wydarzenie? Bo gra jest bardzo mocno powiązana z historią, o czym przekonacie się tak naprawdę Ważne w projektowaniu gier planszowych jest to, aby określić bardzo jasno skalę i czas gier po historii. Dlatego, że jeśli projektujemy grę fantastyczną czy abstrakcyjną, nie ma to żadnego znaczenia. Bo to czy gra się zacznie w 1000 roku, czy w 2000 roku, czy w 3858, to jest bez różnicy. Natomiast w grach historycznych, jeśli będziemy mieli Zygmunta Augusta, w grze o Zygmuncie Augustie mamy E, postaci, które urodziły się w XVII stuleciu, to jest to nasz błąd, który my jako projektanci musimy zabrać. Więc pierwszą rzeczą przy projektowaniu gier planszowych jest to, oczywiście historycznych gier planszowych, jest to wybranie, albo określenie momentu, w którym ma się dziać gra. Popularnie musimy powiedzieć, że gra dzieje się za panowania Bonaparte, Napoleona Bonaparte, albo kogoś innego. Wybieramy sobie dowolny okres historii, to może być średniowiecze, to może być po prostu 20 stulecie. Pełna dowolność, ale musimy mieć jasność, bo gracz też wie, co go wtedy czeka. Instytut Historii dla tegorocznych maturzystów przygotował wiele atrakcji. Mogli oni między innymi wziąć udział w ciekawych warsztatach, a tam dowiedzieć się o rekonstruowaniu dawnych pieczęci, tworzeniu gier planszowych, językach jidysz i hebrajskim, a także o trudnej sztuce odkrywania rodowodów. Jednym słowem, każdy znalazł coś dla siebie. Ponadto, można było posłuchać krótkich wykładów pracowników UMCS-u oraz autora nietuzinkowych kryminałów o komisarzu Maciejewskim Marcina Wrońskiego. Dodatkowo, przez cały dzień dostępne były dwie wystawy. Pierwsza z nich opowiadała o dziejach Instytutu Historii, druga zaś ukazywała historię lubelskiego sportu. Na koniec ratownicy Instytutu, aby pokazać walory miasta, zorganizowali spacer po Lublinie. Proszę Państwa, mamy dzień archeolog, e, przepraszam, mamy dzień historyka i pytanie skąd tutaj archeolog? Z prostej przyczyny te nasze dyscypliny współpracują bardzo mocno na uniwersytecie, i oczywiście w świecie naukowym, więc nie jest to chyba niczym e, jakby zaskakujące. Ja bardzo ucieszyłem się z propozycji przedstawienia e, krótkiego, niezbyt męczącego, mam nadzieję, być może ciekawego referatu, bo dotyczy on najciekawszych badań archeologicznych, jakie obecnie są prowadzone w Polsce, być może nawet w Europie, nie będę tutaj może zbyt skromny, Dotyczą one naszego regionu, są prowadzone na Górze Katedralnej, Górze Chełmskiej właśnie w Chełmie. E, rzeczywiście ten unikat badawczy jest hmm, trudny do rozgryzienia i opowiedzenia w kilku słowach, ale żeby nie zanudzać, przystąpimy do tego. To, co jest e, unikatowe, ta koncepcja, którą Sejranier założył, ona jest też istotna na tle europejskim. Jeden element y, to taki, że te surowce, które zostały użyte do budowy tej rezydencji, pochodziły z różnych krajów Europy, to świadczy o głębokich i szerokich kontaktach. Mamy tutaj marmur północny Włoch, który był wykorzystywany w, y, jako element dekoracyjny. Mamy, proszę Państwa, cegłę, która wydaje się, no cóż tam cegła może zwykła nam powiedzieć, liczymy tysiące, setki, ale cegła została wymyślona w cudzysłowie, oczywiście, jeśli chodzi o świat europejski, północny Włoszech w XII wieku i bardzo szybko dotarła do ma oczywiście wcześniej docierając na Śląsk, ale i na poszczególne kraje. Natomiast tak wczesne pojawienie się cegły, ten wynalazek, jak to jest tak zwana cegła palcówka, ona śladu palców. Otóż cegła była wykonana w ten sposób, że glinę to odrzucano do takich szkatułek, można powiedzieć, które od góry nie miały y, przykrycia i palcami wyrównywało, sposób nieprawdopodobnym e, szokiem dla nas. I ostatnio e, e, byliśmy na konferencji w Warszawie właśnie architektów historyków sztuki, którzy rzeczywiście przy potwierdzaniu tą wczesną chronologię E, kryminał retro, o czym Y, powieść historyczna ożeniona z fantastyką no, i tutaj myślę, że y, w, na, nie odkryję Ameryki, jeżeli wspomnę o znany jestem z tego, że piszę o e, Lublinie lat 30. E, czy 40. Byłem co zdaje niesamowitą szansę rozwoju i na poznanie też nowych ludzi W tym roku w Dniu Historyka wzięło udział wielu uczniów szkół średnich, nie tylko z terenu Lublina. Na kolejną edycję zapraszamy w przyszłym roku, a tegorocznych uczestników zachęcamy do studiowania w Instytucie Historii. Naprawdę warto.